Eh, omuzadde bana alina okuweebwa ekitiibwa ah, olunaku olweggulo mm. bankoonako akasimu manyi ndi mm. mukulembeze ku kyalo kyaffe yeweyogerere mm. ngaomukyala afiiridde ku kkubo babadde bava jjinja ah, nga badda luweero naye bwova ejjinja butuuka ebweyogerere oli paaka yebusega olina otuuka olinye ezikutwala ah, ebwayisaawo ate olinye ezikwongerayo e luweero ngenda okukola stoli okugigoberera nga bambi afiiridde ku kkubo nga yali kadaama Mm. yaddanga mu novemba decemba oyo agenda nakola ekyo emyezi ena mm. lutantandika okumuluma nenumuluma nalabyo omuwala nga alabika bulungi nnyo ng'agenda yaveyirinze mm. otuka okudda amaaso gajero akoze enviiri ziringa nga ezigenzeemu enfuufu bambi yafiiridde ku kkubo n'amala essaawa eziwera nga nnya ttaano ngali kukkubo ng'amaanyi gamuweddemu kyekyekugambye nti bakadamuloza tebatuuse ne famiry abamu kutandika kkoowa abantu kusindika abaana bwerugenda kkola olw'embeera eno n'obuzibu oluusi ne batayambibwa ebweru kyandibadde kirungi omuntu okugendayo naye nga ddala ebizibu bye tufuniddeyo bimanejingibwa mm-hmm. nze neewuunya nnyo omuntu ateeka omuntu alina obuzibu bw'afunidde ebweru ku nnyonyi amuzze wano abonaebone ne famire bannangefe okugenda ebweru famire tuzireka nnaku Tegeera. Kati tebayinza kummenyera bweru simanyi ndwadde kibumba ate famire enzijanjabe. Ng'embeera namagembe gye yayise. Otegedde? Namagembe yafudde. Bino byonna mbinenyeza ba kampani yatwala yazza muntu ono bw'aba yafunira obuzibune ku mulimu. Kampani mm, kampani bw'eba tesobola kumujjanjaba kumuddiza bulamu bwe nga bwe yagenda lwaki teyalekera obuvunaanyizibwa saponsa. Mm. Waliwo obulagajjavu ku bizibu abantu bye bafunira ebweru mwannyinaze. kyekituufu kyennyini mm. singa ebizibu bino omuntu byaba afunidde ebweru ddala bisooka kumalirizibwa okudda kuno bye bino byensaba embase buli lunaku bye tulwanagana mm. abantu abalwadde abalina ebizibu mu nsi gye mumanyi nti bava mu nnaku bava mu famire ennaku mumukkiriza mutya okuyita ku eyapooti adde wano wano bwe muzuula nti omuntu munaku tajja kusobola bulaaya tajja kusobola dubaayi lwaki mumugaana ne paasipooti ye ne mugiwamba ku kisaawa lwaki omuntu alwala naawe n'omulabira ddala nti alina obulwadde bukulu ddala atajja mu ggwanga lya saudi arabia oba mu ggwanga lyonna nga mulwadde ne mumukkiriza okufuluma adde e uganda abonyebonye famire ennaku nga tasobola okujjanjabirweri kati kankubuulire kino omanye abantu abafudde wano gweoyo otegeddeko namagembe omanye abantu abafudde wano olw'obuvunaanyizibwa nti famire teyina ssente naye omuntu yafunira ebizibu ku kyeyo n'adda wano era abaami tebayina nali mu ddwaliro lumu ng'omuwala bamuzizza wano nga mulwadde simanyi baamunywesa kulolokisi ng'ebyenda byonna yabyokya hmm. neŋŋenda mu ddwaliro nendaba omuwala nga nessente zibagulira ekyemisana n'ekyeggulo mu ddwaliro ku kitanda we bali nzaazibawa kati neŋŋamba ddala kampani bweba yabadde tesobola kuyamba mwana ono mu ddwaliro kumusasulira medication lwaki yamuzizza wano lwaki saponsa tatekinga buvunanyizibwabwe ekyo ate bwe yafuna obuzibu era okumuzza era famiybaisabasente okitegedde okitegedde kati tulina abantu abatali human mu nsonga eno mm. tutunuulire ebintu ne famire tuzitunuulire famire eyesonza obukadde obubiri obwa airticket okuzza omuntu oyo olw'okuba tamazeeko contract ddala neesonda neetunda buli kamu konna enajjawa ssente z'obujjanjabi okujjanjaba omuntuaganye omuwala yafiiridde ku kkubo atikakuwulire abantu be bagenze ebweru tumanye gye bava hmm. okitegedde bulungi hmm. tumanye gye bava embasa yaffe tuyambire ddala teri muntu mulwadde kuyita ku eyapooti ya saudi oba wakudda wano abawalabu bamale ebizibu byabwe hmm. okitegeddeatikankubuulire aa tukkirize nti okufa kibeerawo naye ng'afiiridde mu ddwaliro eddungi Mm. gwomanyi abantu ababadde wano n'ava ku kyeyo alwaliddeyo n'adda wano nga famire talina wadde ezimugulira akatonda lwaki tegaba mateeka nti saponsa nga wano bwe gali mm. omukozi bw'aba alwalidde ku mulimu wano e uganda ng'alina kontrakiti oba abadde akola mu masannyalaze oba biki nga badde akolera kampani kampani mm. emusazeeko mukono osimanyi biki osooka kumujjanjaba mm. okitegedde bulungi ge mateeka wadde oluusi abamubaga bayininga ne bakola effujjo lyabwe naye mateeka gakola ki wegali bwe kiba kibeera ebweru omwana omulwadde ali ku ssabwe rityo ali ku mbeera ey'okutuuka okufa bw'atyo lwaki addizibwa wano nga famire mukimanyi nti gye yavaamu nnaku hmm. kubanga waano buvunaanyizibwa mubuzize uganda ne bemubuwadde babusobola era nga kizibu kubayabadde jjinja kuba nayogedde n'omukyala omukyala hmm. n'agamba mba mikiraka n'ekimusale talina mazzi mubiri eh. naye nga n'omulabo yegufiiridde okugwongerayo nebbaluwa yerosi yabadde ebuze twabayambe mpaka yebasonze sente ate zeongerayo omulamu kati aba ah, abadde nesente zimugulira eddagala tolaba nti abantu bagenda ebweru ne baddiza famire ebizibu bye batasobola hmm. nze nina famire gyemmanyi nina famire gyemmanyi gyemmanyi gyemmanyidde ddala nga nekyebalya mumaka gaabwe tebakirina gwogamba otya ndi famire eyo giddiza omuntu omulwadde ah. olaba omuntu bwagenda okufa olw'okubulwa eccupa y'amazzi kubwavu ebuli e uganda oddize abantu ekirwadde omuntu ebirwadde byafunidde ebweru nze ŋŋamba enkola eno yandibadde bweti Mm. tetugenda kugaana bannyinaffe kugenda bweru naye ebizibu bye bafunidde ebweru ne kositisi zaabyo zibeerewa si famiry kampani bweba tesobola kusasulira muntu ono medication temuzza wano eiza kubeeko saponsa oba kampany ekavalinga medical bills mm. ku muntu ono kubanga famiry ennaku bantu bagenze bweru babatemye ebigere bagudde balwadde ebibumba balwadde biki ne mubaddiza wano abantu bamaliriza bafudde kubanga famiry tesobola bizibu ebyo hmm. abantu bano basooka kukuzuula bunafu wa famiry nga tebanagenda nabweru hmm. bano abantu boolaba agenda okuva wano nga takyakwatagana na famiry olw'embeera yaayo nasalo wagende yeeyiye so bulagajjavu bw'amakampani gandibadde n'eddwaliro wano okujjanjaba abantu bano ku sente z'abasaponsa zabwabwe buli lwe tubagamba bino balabangaffe ababalwanisa mm. naye omuntu ebirwadde abifunidde bweru lwaki tetuba kirini intelligent smart n'ava ebweru n'ajja wano n'ajjanjabibwa abantu bagenda kutuuka okukyawa omulimu guno naye ngaate waliwo eh, bagufunyemu ebirungi ate nammwe ye bizinensi yammwe neddala bw'oba otutta omuntu mwana w'abendi wakuba akalango n'ajja nga mulamu bulungi alwalidde ebweru ozze ogambye famiry omuntu muleete sente ate omuntu wammwe wuuyo naye ngaebizibu abifunidde bweru kati bo famiry sente ezijjewa ekyokkola oyinza kiki eri abafamiry bano abafiridde omuntu babawa magezi famiry ya muntu ono njigamba amateeka weegali omuntu gwe baatwala ebweru nga mulamu era alina okudda wano abeere nga muki nga mulamu oba jjanjabibwa ebyo bye yafunira ku mulimu ni nga mufuddeyo kubanga nkugambye kyenkugamba toyinza kuddiza wano buzito obwo ku famire toyinza kutandika kugamba famire etandike kujjanjaba muntu gwe gwetalinaako busobozi ebizibu byebweru bingi ebirwadde binene toyinza kukituuza mu famire bantu bawano baavu ekitegeeza otunuulira nti bankuba kyeyo bafudde oyo wadde afiiridde uganda naye obulwadde bw'aba yabujja bweru naye abanga afiiridde ku kyeyo nze nkubuulire kino mwannyinaze mpeerera abaana b'abantu abafiiridde ku kyeyo naye nze mpulira diipu famire biki byezoogera mm. omwana omu n'alemererwa famire enamba y'abantu ebi naye nga tasoma mm. kati ddala oyo mwama we singa baamuzza wano nga wadde tafiidde ku kyeyo n'adda wano ekirwadde kye yafunira ebweru ddala yandisobodde okujjanjabibwaegyo myaka gya buto kampani ziragewo ekyenjawulo anti ah, bannaafe tetujja kufaanana nga gavumenti yawa mateeka butafolowingibwa bw'oba ofunidde ebizibu gye tukututte aa ah, ah, dizibweka janjabibwa mu ddwaliro lino n'eddwaliro libaleme okuteeka eri nawano libaleme okuteekawo Kitegeera. Kisi ava eri atuuka wane nga atuukira mu ddwaliro. Eh, haa, bizibu nabifunira bweru naye njijanjabiddwa. Mm. Okitegedde? Mm. So, tuleme kuteekawo kakwate kubanga abantu bano twabayita nga balamu. Ne tubakebera nga balamu n'agenda ebweru nga medical ali fit. Hmm. Lwaki bw'aba afuniddeyo ebizibu nabyo tetubyeniriza bantu bano bano bantu si commodities si byamaguzi hmm. si nte nti bwabwe eba erwaddemu tugitte olaba n'ente ejjanjabibwa eh, okitegedde kakabekamyu wano awali obunafu bwe bantu abavunaanyizibwa ku nsonga eno nkubuuza omuwala ono bw'aba mulwadde yayita atya ku eyapooti ye saudi arabia ayingire uganda weriza wa embasi embasi eririddawa omuntu okugenda mu mawanga agaasooka kkeberebwa buli kimu kyonna gyali medical feed bw'aba alwaliddeyo lwaki tasooka kukeberebwa nti oba ali medical feed okuddizibwa wano Mm. abantu bano babawadde obulamu bwabwe mm. mubakebedde anze ndi mulamu n'olwolukindo temumutwala mm. ddala agenze pepa waka yenna mulamu bulungi bw'aba afunye ebizibu lwaki eri tebasooka kumaliriza bizibu okitegedde kubanga wano bw'oba oyagala okugenda ebweru ng'olinamu akalwadde katono bakugamba sooka wejjanjabe lwaki saponsa mbonyabonyeza eri bw'aba ayagala okunziza wano tasooka kunjijanjabe ati kyenkugambye waliwo agenda nga mulwadde bwe bufune wadde sifuliizi mm. olawo bona alinnya ku bbaati ah, ah, waliwo obunafu mm. waliwo obunafu mm. awali wakati w'amakampani gavumenti n'abakozesa abantu bano naffe fennyini nga bannayuganda kubanga kankubuuze omuntu akolebwa mu prosesi bweti emipapula bwegiti ng'agenda lwaki si ye prosesi yeemu yebeemukolwako ngadda wano wandibaddewo desiki ku kisaawe nga bwe ziri wano ekebera medico ekebera bino n'eri mm. omuwala bw'aleme kutuleetera wano bizibu ddala bw'aba yakola omwana w'abendi ekintu abeerewo ng'awere nemba n'emisango oba ngaajjanjaba omuntu oyo naye muddiza famiry abantu abaagenda nga balamu ne mubaddiza wano famirizi famiry tezibasobola abantu ne bafa nga n'ebirwadde baabijja bweru okitegedde neebuuza amakampani galina sente mmeka lwaki tegakola wano eddwaliro anti sapoosa omwana bw'anaddizibwa ano nga tawonye kuva eyo tumujjanjaba naye ku bbiiruyo ne bw'otagamba ekyo kuba nti kampani zino zirina ofiisi eri ne ziteeka mu kkooti Mm. Saponsa asasule biru yomuna Uganda eyalwalira eh, mu nyumba ye. Oyinza okulaba omwana yalwala mu nyumba lwa butalya wamula mm. gajjalira okufuna ekyokulya n'afuna alusaazi. Mm. Bw'aba afunye alusaazi nti ne bw'anadde katojja kufuna mirembe otya bajja kumutwala mu ddwaliro lyeka bakukauntingeko biru zezo tulina wano embasa ye Saudi. Tugamba nti omusaudi ono yali agajjalala buli kimu kyonna abasawo medical yiina atuwe ssente kitali ekyo ambasada tumukube mu kkomera. olaba emirimu egigonjolwa hmm. embasebere ne desiki wali anti namagembe kontrakiti yeeweddeko anti munenkozeeko myezi na purobulemu eri kuki hmm. ababadde tebampa mmere kati mpulira muno basooke bakujjanjabe hmm. beera kwembase nga bwojjanjabibwa osooke owene ofulume nga bwe wayingira kyetwagala okomewo ngaoli mulamu kyogenda ngaoli mulamu n'okomewo wano n'oddiza famire ebizibu kale ah, ensonga ya namagembe bambi mwnyinamyezi gyonna gye yakola tebamusasula eh, bayiraeyenda kuginoonyako olutalo lugenda kubeera lw'amaanyi kuleka nga bikoleddwako mm. tukoye okulaba bannayuganda n'afubutuka wano medical feet n'agenda ebweru nowanu bazalinga engeri gyakomawo wano mm. bino mwagala tubikole tutya ah, kitegeera bambi kitalo nnyo kitalo ddala omule emirembe mwanyinaffe oyo yafiiridde ku kkubo kadaama yagenda okukolerera abaana be ate n'agenda okukomawo nga embeera si ya mulembe banga tininyo nnyo nawe so gwenkomerero